әрбір адам мәңгілік жердегі шексіз ұрпақтар тізбегінің бір буыны біздің бойымыздағы бар болмысымыз ата бабаларымыздан туған өлкенің табиғатынан тарихы мен дәстүрінен дариды ал туған өлкеміздің келешектегі жолы артымыздан қалдырған ізбен айқындалады біздің фильмнің басты кейіпкері шахмардан есенов қазақстанның даму бағытын анықтаған көптеген жаңалықтарды ашты оның басшылығымен барлау экспедициялары мұнай кен орындарын газ шоғырлары мен тау кен қорларын тапты бұл ашулар тәуелсіз республиканың экономикалық өсуі үшін мықты іргетас болды 62 жылы хрущев маңғышлықты ірі кен орындары ашылған кезде бүкіл маңғышлақ ауданын түркімендер мұндай жұмыстармен бұрыннан айналысып келеді оларға жақын деп түркіменстанға бермек болды шахмардан есенұлының үлкен таныстарының үкімет басшылығымен жекелеген мәскеу ғалымдарымен байланыстарының арқасында ол маңғышылақты қазақстанға алып қалды бұл шахмардан есенұлының үлкен еңбегінің бірі әрине болашақ жетістіктер тарихы міне осында Қызлорда облысы тартоғай ауылында басталды шахмардан ұлттық салт дәстүрлермен қатар ғылымға деген қызығушылық дәріптелген белгілі және құрметті отбасында дүниеге келген балалық шағында болашақ ғалым замандастар секілді майданда жақындарынан айырылу соғыстан кейінгі қатал және ашыққан жылдар сияқты соғыстың ауыртпалығын басынан өткірді. осындай қиындықтарға қарамастан сол кездің өзінде жас шахмарданның оқуға деген қызығушылығы оянады аяқтаған мектебін уақыт сақтап қалмаса да туған жері оны ұмытпайды үлкен ғалым біздің жердесіміз осы біздің мектебімізде оқып кеткен кісінің атының берілуі бізге үлкен бір әсер берді балдарға бір сондай бір жарқын болашағына сілтеуге жол сілтегендей болды енді бұл кісінің өмір жолы өткен ә, еткен қызметтерінің бәрі енді қайбір қазақ баласына болмасын осы үлкен бір естелік жол сілтейтін маяк сияқты деп есептеймін соғыс уақытының жасөспірімі геолог мамандығын кездейсоқ таңдаған жоқ Өткені қазақ жері кеңес одағына жеңіс қаруы дайындалатын металдың үлкен үлесін беретін қазбаларды барлау және өндіру жұмысын қаныш сәтбаев басқарған еді жас шахмардан оны үлгі тұтты 17 жасында есенов ата анасының үйінен кетіп алматыдағы тау кен металлургия кейінгі политехникалық институтына оқуға түседі бүгін бұл сәтбаев атындағы ұлттық зерттеу техникалық университеті жас және жігерлі студент қаныш имантайұлының көзіне бірден ілігеді ол шахмарданың ұйымдастырушылық және аналитикалық қабілеттерін барлаушы практик үшін маңызды әрі геологқа қажетті талант ішкі түйсігі барын сезіне алды оқуын бітіріп дала жұмыстарының жақсы мектебінен өтіп есенов жезқазған геологиялық барлау экспедициясында ұзақ уақыт алдымен геолог кейін бас инженер болып қызмет атқарды оның белсенді қатысуымен бүгінгі күннің ірі кен орындары жезқазған мен жаңаөзен қаражанбас пен жетібай қаламқас пен бозаша секілді кен орнының табиғи ресурстары ашылып өңделеді геолог практиктер бұл алыс жорықтарда ауыр жұмыс пен тұрмыстық қиындықтарға шыныққан адамдар олар сөз бен іс әрекеттің шынайы бағасын біледі анау бюрократ мынау дилетант үшіншісі геологиядан еш түсінігі жоқ ал мынау нағыз кәсіпқой есеновте нағыз кәсіпқойлар қатарынан еді бірте бірте ол өз мамандығының сарапшысы жеке тұлға және басшы ретінде өсе бастады сондықтан да 1961 жылы оған қазақ кср геология министрі қызметін ұсынғаны таңғалдырмайды әріптестері жас министрді бірден өз адамындай қабылдайды өткені олармен бірге оқып бірге жұмыс істеп өзін ұйымдастырушы шаруагер іздестіруші ретінде көрсете білді адамдар оның сөйлеу мәнеріне атап айтқанда әрқашан нақты іс жайлы сөз қозғайтындығына қызығатын геология министрлігінің көшпелі алқасының бірінші отырысы осыған дәлел болды жиынды есенов ашады екі күн ішінде сөйлесіп барлық сұрақтарды талқылап тырысайық істің неге жүрмей жатқанын қалайша көмектесуге болатынын анықтайық барлығы да әрине жаңа министр өзін қалай көрсетеді деп қызықты көпшілігі сол бірінші кездесуді өмір бойына есте сақтап қалды өйткені ол барлық сөйлеушілерді тақырыптан ауытқымай артық әңгімесіз бірден шаруа жайын айтуға бағыттап отырды гурьев кішкентай шет аймақты қалашық мұндай отырыс онда бәлкім алғаш рет болған кез сол күні ақ көшпелі отырыс алқасы министрдің келгені жайлы министрдің мықты екендігі жайлы сыбыс тарап кетті адамдар жас министр өз беделін емес шаруаның мүддесін қорғайтынын байқады жаңа техниканы бірінен соң бірін алдыртып геологиялық барлаудың озық әдістерін меңгеріп енгізіп бастама көтергендерді әр әрқашанда қолдап отырды осындай басшылықтың қоласында жұмыс істеу адамдардың көңілінен шығатын шахмардан есенұлын қонақ қылам деген жаннан жан жоқ шақырушылар көп ал уақыт аз олар тіпті өзірі кесте жасап қойыпты таңертеңгі асты бір үйді түскі асты басқа ал кешкі асты үшінші отбасына қонақ болып тамақтанатынбыз міне адамдардың ілтипаты осындай болды есеновтың басшылығымен қазақстандық геологтардың қол жеткізген нәтижелері жайлы ұзақ айтуға болады бірақ басты зерттеулер әрине екі аймақта жүрді ол орталық және батыс қазақстан яғни ірі шоғырлардың жаңадан ашылған жерлері жезқазған кен орнында ол ғылыми негіздемеге сүйеніп өнімділікті 5 есеге арттырды бұрғылау қондырғылар санын көбейтті пайдалы қазбалар мен минералды ресурстардың жаңа тарамдануы сол жерде бар екендігіне сенімді болды қазақстан экономикасының қарқынды өрлеуіне негіз берді қазақстан тегінде кеңес уақытында геологтардың ашқан орындар арқасында өмір сүріп келе жатыр мәселен диалогия деген не бұл барлау табу керек дегенді білдіреді сосын онда қанша барын барлау керек есеновтың аса көрнекті геолог практик бірге әкімгер ретінде ең басты жетістігі бұл маңғыстау зерттеушілерге өткен ғасырдың елуінші және алпысыншы жылдардың тоғысында ашылған әлі күнге дейін алуан түрлілігімен таңғалдырып келе жатқан қазыналы өлке маңғыстау ең ірі ашылым бұрын соңды дәл өзен сияқты кен орны болмаған ол жерден шамамен бір жарым миллиард көлемдегі қорларды алып тұрды міне осындай қорлардың бар екенін сол жерде өнеркәсіпті дамыту керек екенін дәлелдеу қажет болды осындай орасан зор қорлардың бар екенін дәлелдеу үшін ең қысқа мерзімде үлкен көлемді деректерді жинау қажет болды ал жете есептелген қорлардың қорытынды есептемесіне 200 килограмм қағаз кетті егер есептемені бекітпей қайтарса онда тағы да жұмыс істеу керек болатын еді мұнай өнеркәсібі министрлігі өзінің бірлестігін бекер құрды дұрыс барламады сапасыз деп әңгімелер айтылушы еді есенов командасы жоғардан көрсетілген қысынға қарамастан ауқымды есептемедегі барлық сандарды қорғап қала барлық еңбектері молынан ақталды Өткені облыс аумағында мұнай мен газ қорынан басқа сонымен қатар сирек кездесетін германия элементінің жоғары концентрациясы бар қоңыр көмір табылды жолай көптеген басқа да сирек кездесетін элементтер бар екендігі анықталды мысалы стронций марганец мыс бор ас және басқа да минералды тұздардың кен орындары табылды академик шахмардан есенов басшылығымен барланған түбек байлығының ең қысқаша шолуының өзінен бір кітап жазуға болады Маңғышылақты дергезінде көтере бастады бұл аймақты меңгеретін және жұмысты жасайтын кадрлар бар екенін дәлелденді Бұның барлығы шахмардан есенұлының өлкені зерттеудегі бастамасына негіз болды геологтардың жетістіктері шөлді түбектің тіршілігін оятты кішігірім портты қалашық аудан орталығына дейін өсті маңғыстау тұрғындарын энергиямен қамтамасыз етіп отырған республикамыздағы алғашқы атом электр станциясы да тұрғызылды қазақстанның теңіздегі қақпасы бүгінгі ақтау портының гүлденуі көбіне есенов пен оның әріптестерінің еңбегінің жемісі академиктің аймақ өміріндегі рөліне естелік ретінде оның есімі аймақтағы бас жоғары оқу орны каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетіне берілген геологияны өзгеріссіз және тұрақты жер қабаты мен ондағы пайдалы қазбалардан ғана тұрады деу үстірт пайымдау адамзат өмірінің технологиялардың өзгеруімен қатар қазбалардағы қажеттіліктер де өзгереді ғалымдар толықта жаңа мағлұматтарға ие болу үшін келешекте өңдеуге болатын барланған пайдалы қазбалардың кездесуі ықтимал жерлер көрсетілген карталар мен атластарды жасап оларды үнемі жаңартып тұру керек жүрілмеген жазықтары шексіз қазбаларға бай кең өлкеміз үшін мұндай карталардың маңызы орасан зор бұл жұмысты кезінде сәтбаев бастаса есеновтың басшылығымен мейлінше кең қанат жайды шахмардан есенұлының қазған кейін орнын барлау барысында қолданған металлогениялық картасын құрудың әдісі кейін қазақстанның басқа да аймақтар мен облыстарында енгізіле басталды уақыт өте бүкіл қазақстанның кейін орындары түгелімен қамтылған таралу заңдылығы көрсетілген минерогениялық картасы да жасалынады бұл өзі көп еңбекті талап ететін үлкен бір жұмыс болды талай адам қатысты сондықтан да топтамасын жасайық деген ой келді шахмардан есенұлы осы топтаманың дәл басында тұрды осы 11 том сұрапыл 90 шы жылдары институтты сақтап қалуға қиындықтарға төтеп беруге көмектесті себебі қазақстанға алғашқы инвесторлар келген кезеді. еді геологияның ардагерлері тіпті олардың балалары да Есеновтың геологтардың тұрмыс жағдайларын жақсартуға еңбегін мадақтауға салған күшін ұмытпай ризашылықпен еске алады негізгі проблемалардың бірі тұрғын үй мәселесі болғаны ешкімге құпия емес есенов әрқашан адал ниетті қызметкердің өмірі мен демалысы лайықты жағдайда өту керек дейтін ол адамдарға жылы қарап бәріне көмектесетін геологтар тұратын кенттерді салу мектепті медициналық бекетті салу үшін жер телімдерін бөлу керек болған кезде осы мәселелердің шешілуіне оның беделі себепші болатын еді геологтардың жұмысы маусымды яғни жаз мезгілі олар үшін мүлдем демалыс уақыты емес сондықтан да есенов тек қана қарамағындағы адамдар туралы ғана емес сондай ақ олардың отбасылары туралы ойлайтын қазақстанның геология министрлігінде бір мезетте 3000 мың балаға дейін қабылдайтын 8 пионерлік лагерь болды ал ересектер үшін жылына үш жарым мың адамға дейін қабылдайтын 5 шипажай профилакторий салынды есенов сонымен қатар ведомстволық бағынышына және әлеуметтік мәртебесіне қарамастан барлығына да көмектесіп отырды бұл тек қазақ кср ал кейіннен қсро жоғарғы кеңесінің депутаты ретінде сайланғаннан кейін мүмкін болды барлық шендерді мен атақтарына қарамастан ғылыми және әкімшілік қызметінен қолы бос болмаса да ол сайлаушылармен тұрақты түрде кездесіп тұрды және ешқайсысы оның көмегінсіз қалмайтын Қабылда бөлімі әрдайым онымен кездесуге келген адамға толы болатын басқа өңірлерден келгендер жергілікті адамдар дәл осындай басшыларға адамдар қандай да проблемаларын шешу үшін баратын еді министрлер кеңесі төрағасының жас әрі перспективті орынбасары бөгде адамдарды әсіресе шенеуніктерді суық қарсылатын, алатын ғылым академиясының өте консервативті ортасына бет алды алайда оны бұл жерде бүкіл одақтық даңқ күтіп тұрды қазақстан ғылым академиясының тұңғыш президенті шахмардан есеновтың ұстазы қаныш сәтбаев болды шәкірті көрнекті бастамашысының ісін жай жалғастырып қана қоймай оны жаңа деңгейге шығарып академияның шаруашылығын ұйымдастырып геологиядан тыс ғылым салаларын дамытуды қамтамасыз ете алды оның кезінде академиялық институттардың саны көбейіп жаратылыстану ғылымдармен қатар гуманитарлық салаларда зерттеулердің бағыты кеңейді есеновты қазақстандық сейсмологияның атасы деп толықта есептеуге болады мәскеу фрунзе мен ташкенттегі институттар жұмыс жасап жатқандықтан қазақстанда жеке сейсмологиялық институтты құру түкке керегі жоқ деп санады ал академикке керісінше қажет екендігіне көздерін жеткізіп дәлелдеуге тура келді алайда республикада сейсмология мен басқа да салаларда ғылыми тәжірибелік базаларды құру қажеттілігін келер уақыт айқын көрсетті оның қазақстанның ғылымдарын дамытудағы орны атқарған рөлі баға жетпес үлкен еңбек зор үлес қосты ол ғылым академиясында еңбек еткен кезінде ғылыми жетістіктер геология мен тау кен салаларымен шектеліп қойған жоқ шахмардан есенов қандай да болсын қызметке тұрса да ол ғылым мен өндірістің арасындағы тығыз байланысты орнатуды абзал міндет деп санайтын оның кезінде академия мен еліміздің үкіметтік органдарының арасында тұрақты өзара әрекеттесудің жөнді жүйесі құрылған болатын ол ғылыми әзірлемелердің тікелей қайтарымын және де өндірістік үдерістерді жаңартудағы институттар қызметінің сол бір рөлін маңызды деп есептеді оның академиялық кезеңдегі еңбектері бүгінгі таңға дейін өзінің өзектілігін жоғалтқан емес академияның президентінің ұлы түрік философы орта ғасырдың ең ірі ғалымдарының бірі әл фарабидің мұрасын дәріптеуге атқарған үлкен рөлін атап айтпауға болмайды оның қолдауының арқасында еуропа түркия басқа да елдердегі әл фарабидің ғылыми еңбектері мен қолжазбаларын қайтаруға сәті түсті Есеновтың күш салуымен бірден үш қалада мәскеуде бағдадта және алматыда өткен әл фарабидің 1100 жылдығына арналған конференция дайындалды алайда біздің кейіпкеріміздің әл фарабитаны үшін жасаған ісінің ең бастысы ұлы ғалым еңбектерінің ғылыми басылымын ұйымдастыруы алматыда әл фарабидің ең маңызды еңбектері орыс тілі аудармасында қалың жұртшылыққа қолжетімді таралыммен басып шығарылды ол философия мен құқық институтының жанында әл фараби тану бөлімін құрды оған араб және шет тілдерін меңгерген жас ғалымдарды дәріптеп, оларды қаражатпен жабдықтап оларға әл фараби жайлы қажетті материалдарды жинастыруды тапсырды есенов Қысыруының ең жас министрі ал кейіннен ғылым академиясының ең жас президенті болғандықтан ба оның көңілі әрдайым жастарға тартатын ол жас ғалымдардан ғылыми және қоғамдық ой өрісінің бостандығын көретін академияның президенті болып сайланғаннан кейін шахмардан есенов ғылыми ортаны жасартуды қолға алды 1967 жылдың желтоқсан айында ол академияның жас ғалымдарының жиналысын ұйымдастырып мұнда еліміздің түкпір түкпірінен 600-дей өкілінің басын қосты есенов өзі дәріс берген қазіргі сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті бұрынғы қазақ политехникалық институтында өзін педагог ретінде толықтай көрсете білді академиктің бір кезде өзінің білім алған оқу орнына қайтып келуінің символдық мәні болды ғылымды әсіресе оның теориялық бөлігін және жоспарлық ұйымдастырушылық жұмысын жаңғырту жайлы есенов алпысыншы жылдары ақ айтқан еді республикадағы алғашқы электрондық есепте орталықтарының бірі дәл осы геологиялық құрылымдарда жұмыс істеуін бастады педагогикалық жұмысқа кірісе кетіп білім беру проблемаларымен танысып ақпараттық революциясыз іс тынбайды деген тұжырымға келді ол геологияға компьютерлік технологияларды іс жүзінде енгізуді бастады мәскеуден арнайы мамандарды шақыртып геологтар өздерінің жұмыстарында қолдансын деп семинарлар өткізді біздің кафедрамызда ең алғашқы пайда болған бұл алғашқы есептеу машинасы ол бұл машинаны әкелу үшін минскіге жеке өзі барып ол кезде жарты бөлмені алатын есептеу машинасының алғашқы нұсқасын алып келді біздің барлық студенттеріміз осы машинада оқи бастады 1987 жылы ол бірнеше ғалымдармен бірлесіп электронды есептеу машинасын пайдаланумен геологиялық блоктардың сақтық қорларын есептеу атты еңбегін жариялады бүгінде әрине тарихи мағынасы бар ал сол кезде студенттерді даярлаудағы ең жаңа тәсіл болған еді Айтпақ шалға шірет министр ғылым академиясының президенті тағы бір мәрте министр бола тұра ол халықаралық геологиялық конгрестерде қазақстандық делегацияға барынша басшылық еткен еді Осы фильмнің кейіпкері 20 ғасырдың 80 жылдары білім алудың өндірістен айқын бола бастаған тойтарылмас ажырауын жою үшін ерекше күш салды. Есеновтың бастамасымен кафедра жанында екі бірдей зерттеу өндірістік зертханасы құрылды. Кейіннен олар ксро үшін ғылымның білім берудің және өндірістің бірегей үлгісі телефотометрияға арналған аппаратураны өздері өндіре бастады ксро және қаз кср жоғары білім беру министрліктері әрине жоғары оқу орындарының кафедраларына белгілі бір қаражат бөліп отырды алайда есенов олардың шеңберінен шығуға тырысты оның кезінде кафедра мен қазақстан ресей федерациясының геологиялық барлау ұйымдарының арасында шарт жасасу қағидаға айналды осының арқасында қазақстаннан үшінші 4 курс студенттері геологиялық барлау жұмыстары жүргізілетін орындарға шығып істің нақты көрінісімен танысып тәжірибе жинақтады дәрістер мен тәжірибелік сабақтарды өткізу үшін есенов тұрақты түрде қазақстан мен ксро ның өзі жеке танитын ең ірі ғалымдарын тартты бұл студентке әлі де институт қабырғасында бола тұра өзін үлкен ғылымның бір кірпіші ретінде сезінуіне оның ең жаңа үрдістерімен танысуына мүмкіндік берді өзінің студенттері үшін әрине есеновтың өзі үлгі болғаны рас ұлы алыстан көрінеді демекші ұлы қазақстандық ғалымдар қаныш сәтбаев шахмардан есенов шафик шокин және олардың замандастары жасаған таңғажайып жаңалықтар ашу дәуірі неғұрлым алыстаған сайын олардың істері соғұрлым ауқынды болып көрінеді бірақ бұл тұлғалардың орны тек қана өткенде емес олардың ықпалымен қазақстандықтардың жаңа буыны біздің бүгінгі күнімізді айқындайтын олардың идеяларын жүзеге асырып жатыр ақтау халықаралық порты жұмыс істеп дамуда есенов құрастырған карталардың негізінде жеріміздің пайдалы қазбаларын барлау жүргізілуде университет аудиторияларында жігіттер мен қыздар ғылымның қыр сырын меңгеруде 2013 жылы академик шахмардан есенов атындағы ғылыми білім беру қоры құрылды біз қорды құрған кезде түрлі буындардың құндылықтарының жалғастығын негізге алдық өз заманында шахмардан есенов ұстазы қаныш сәтбаевтың ісін жалғастырды ол Қазақстанды ғылымның дамуына көп еңбек сіңірді бүгінде қор өзінің миссиясын еліміздің зияткерлік әлеуетін арттыру деп айқындай отырып жас ғалымдар мен келешегі бар ғылыми жобаларға қолдау көрсету арқылы академиктің ісін жалғастыруда академик шахмардан есенұлы есенов көрнекті ғалым геология ғылымын дамыту үшін көп еңбек еткен адам оның жазған еңбектер көп оларды айрықшалайтын қолданбалы мағынасы бар республикамыздың экономикасына тікелей әсерін тигізді еліміздің бас геологы мұндай лауазым әрине жоқ бірақ бұл халық қойған атауы шахмардан есеновтың өмірі тұтас бір экспедиция ең басты мұрасы бұл адам баласы туған өлкесінің келешегіне ықпал жасай алады дегені қазақстанның ертеңгі күні тек қана ұлы адамдардың қолында ғана емес бұл әрбіріміздің жеке таңдауымыз бен ісіміздің нәтижесі